Բարև ձեզ։ Եկեք շարունակենք խոսալը canvas element-ի մասին, բայց նախ եւ առաջ եկեք վերհիշենք ինչ ենք սովորել մինչ հիմա։ Ուրեմն ինչպես կարելի է ստեղծել canvas element-ը։ Նու նախ HTML-ում պետք է ստեղծել element-ը canvas canvas, այսպես, կարող ենք տանք իրեն լայնություն, բարձրություն, width թող լինի ուրեմն 500, height բարձրություն թող լինի, ասենք թե 300 Եվ եկեք տանք իրենց սահման, border թող լինի solid, one pixel red։ Run ենք անում և ահա տեսնում ենք մեր canvas-ը էկրանի վրա։ Հիմա, եկեք JavaScript-ի մասը անենք, ուրեմն եկեք հղում ստանանք այս DOM element-ին։ const canvas document.querySelector query selector-ով մենք գնում ենք եւ գտնում ենք այն էլեմենտը, որ մեզ պետք է canvas։ Եկեք անունով select անենք իրեն եւ հիմա այս canvas-ից եկեք ստանանք այն object-ը, որին կցած են այն ֆունկցիաները, որ մեզ պետք են։ get context uh 2D Եվ դա ուրեմն վերագրենք մի փոփոխականին context, ասենք թե sense։ Հիմա այս context-ով մենք կարող ենք նկարենք, օրինակ fill rect-ով, rect, fill rect նշանակում է լցրու ուրեմն ուղանկյուն, տալիս ենք իրան x-ը, y-ը, լայնությունը եւ բարձրությունը։ Ասենք թե sense։ Բան ենք անում եւ ահա, խնդրեմ, տեսնում ենք էկրանի վրա նկարած։ Հիմա նաեւ կարող ենք իհարկե գույնը փոխենք context.fill style, որը ասենք թե կարմիր, red, Ահա, խնդրեմ։ Հիմա իրականում շատ տարբեր ֆունկցիաներ կան կցած այս օբյեկտին որպեսի տեսնենք բոլորը, ուրեմն նայեք ինչ ենք Google-ին հարցնելու։ Մեզ պետք է canvas-ի context 2D-ն, չէ՞։ Եկեք դե տենց էլ գրենք, ուրեմն canvas-ի context 2D-ն։ Եվ գրում ենք API, որտեղ միշտ հիմա API-ը նշանակում է այն ֆունկցիաների ցուցակը, հա, կարելի ասել։ Ամ Okay, API, մտնում ենք մեջը, եւ ահա խնդրեմ, ուրեմն կան, եթե ուրեմն մեկ search անենք fill rect, Ահա, խնդրեմ, նույնիսկ այստեղ օրինակ կա stroke-ով fill-ով, նաև ինչպես կարելի է գից նկարել, իրական կարելի է ուրեմն կլորակներ նկարել, լիքը տարբեր բաներ։ Կարճ ասած, այստեղ կարելի է կարդալ, ուսումնասիրել, լադիդա։ Հիմա մենք նաև խոսացինք, որ հիմնականում երբ որ մենք նկարում ենք էկրանի վրա, միշտ արժի ուրեմն ինֆորմացիան, որը նկարագրում է իրավիճակը հա, ինչ ենք ուզում նկարենք, նկարենք էկրանի վրա եւ այլն։ Պահում ենք առանձին, իսկ այն կոդը, որը այդ ինֆորմացիան ուրեմն գցում է էկրանի վրա, նկարում է էկրանի վրա, պահել առանձին։ Նենց որ եկեք սենց անենք։ Ստեղծենք առանձին ուրեմն data, ինֆորմացիա, որի մեջ ուրեմն եկեք ուրեմն այս ինֆորմացիան դե այս բանին ընդհանրապես նկարագրենք այս ստուփը ապագայում կարող ենք նկար, նկարագրենք ասենք մեր հերոսին, փամփուշտին, հակառակորդին բայց այս բանին եկեք ընդհանրապես նկարագրենք մի հատ ստուփ հա շատ բարձ սկսենք ինչ գիտ ինչա մեզ պետք ստուփի մասին իմանալ որտեղ է ինքը, իր չափը, իր գույնը, չէ՞, տենց էլեմենտար բաներ։ Եկեք նկարագրենք իրեն։ Ուրեմն թող իր տեղը լինի x-ը թող լինի 10, y-ը թող լինի եւս 10։ Բարձրությունը թող լինի, ասենք թե 50, լայնությունը width թող լինի եւս 50, ասենք թե եւ եկեք գույն տանք իրեն, fill style թող լինի, ասենք թե red։ Ասենք թե sense մի բան։ Հիմա այս ինֆորմացիան Եկեք նկարենք էկրանի վրա, այնց որ եկեք ասենք data.fill style, data.x, data.y, data.width և data.height։ Հիմա, հիմնականում ամբողջ միտքը ինչ ենք առաջարկում, որ այս ինֆորմացիան պահենք առանձին, այս ինֆորմացիան պահենք առանձին, որովհետև եթե այս ինֆորմացիան փոխվի, մենք կարող ենք ընդհանրապես այս կոդը նորից աշխատացնենք Եվ ոնց որ թարմացնենք այն ինչ որ գտնվում է էկրանի վրա։ Դենց որ եկեք այս կոդը փաթեթավորենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ draw։ Ահա։ Եվ ահա, խնդրեմ, եթե հիմա այս draw ֆունկցիան մենք կանչենք, կանչենք, Ահա, խնդրեմ, նույն բանն եք նկարում մոտավորապես, ուղղակի տենց 50-ի 50-ի վրա դու փակցում էկրանի վրա։ Հիմա, նայեք ստեղ։ Ուրեմն նախ browser-ը ինչպես է աշխատում։ Սա սա կարևոր դետալ է։ Ուրեմն browser-ը մոտավորապես ամեն մի վարքյան 60 անգամ, okay, ամեն վարքյան մեջ 60 անգամ ուշադրություն է դարձնում DOM-ին, այսինքն այդ object-ներին, որը նկարագրում է HTML-ին, ուշադրություն է դարձնում CSS-ին, այն ինչ որ նկարագրում է այդ DOM-ը վերջում ոնց պետք է հայտնվի էկրանի վրա, եւ այդ ամեն ինչը համեմատում է էկրանի իրական նկա, նկարի հետ։ Եթե որևէ բան փոխվում է, նա գնում է եւ սկսում է այդ պիքսելները փոխել։ Այսպես ասած, ինքը ոնց որ նկարում է էկրանի վրա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ browser-ը ունի հետեւյալ դերը, որ ինքը անընդհատ նայում է իրավիճակը, նկարում է էկրանի վրա, նայում է իրավիճակը, նկարում է էկրանի վրա։ Okay։ Ա, okay, իսկ նայեք ինչ մենք կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ուրեմն են, նենց անենք, որ browser-ից խնդրենք, որպեսի միջև նկարել է էկրանի վրա, կանչի մի հատ ֆունկցիա։ Նայեք ստեղ։ Մենք կարող ենք կանչենք ուրեմն հետևյալ ֆունկցիան request animation frame։ Եվ տանք իրեն մի հատ function։ Okay։ Սա ինչ է նշանակում։ Request animation frame նշանակում է, որ browser, ասում ենք browser ջան, միջև նկարել է էկրանի վրա, մի հատ կանչիր այս ֆունկցիային, մենք մի քիչ գործ ունենք անելու։ Okay, այդ գործը կանենք, երբ որ ավարտվի այդ ֆունկցիան, նոր ոնց որ գնաս ու կնկարես էկրանի վրա։ Բայց սա, եթե մենք ընդհանրապես կանչենք այս ֆունկցիան sense մի անգամ, առաջին անգամ միջև նկարել ենք մի հատ մեծ ֆունկցիա կկանչի եւ դրանից հետո կշարունակի ցիկլը եւ անդադ նկարել նկար նկար նկարի իսկ մենք ինչ ենք ուզում մենք ուզում ենք որ ինք ամեն նկարելուց առաջ կանչի մեր ֆունկցիան ամեն նկարելուց առաջ Դրա համար մենք կարող ենք անենք այսպես, նայեք։ Ուրեմն ստեղծենք մի հատ function loop, շն, կոչենք loop։ Եվ այս loop function-ի մեջ ասենք request animation frame, բայց ֆունկցիան, որ մենք կփոխանցենք, թող լինի loop։ Եվ եկեք loop կանչենք ստեղից։ Ինչ է հիմա տեղի ունենում։ Մի րոպե, մի հատ սենց անեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք կանչում ենք այս ֆունկցիան, չէ՞։ Այս ֆունկցիայի մեջ մենք ասում ենք request animation frame, որը նշանակում է հաջորդ անգամ նկարելուց առաջ մի հատ կանչիր այս ֆունկցիային, okay? Ինքը ուրեմն հաջորդ անգամ նկարելուց առաջ կանչում է loop, որը ասում է okay, հաջորդ հաջորդ ապագայում նկարելուց առաջ կանչիր այս loop-ը։ Ինքը ասում է հա, հա կկանչեմ։ Գնում է նկարում է բան ու հաջորդ անգամ ասում է ու մի հատ ֆունկցիա ունեի, որ պետք է կանչեի։ Կանչում է այդ ֆունկցիան, որ այս ֆունկցիա է, որ ասում է օքեյ, իսկ հետո հաջորդ անգամ նորից այս ֆունկցիան կանչի։ Պատկերացեցիք, ու տենց ստացվում է մի հատ loop։ Իսկ հիմա ստեղ ինչ կարող ենք անենք։ Մենք այդ draw ֆունկցիան կարող ենք կանչենք հիմա ստեղից, այս հանենք։ Այսինքն հիմա եթե ես run անեմ, գիտեք ինչա հիմա կատարվում։ Հիմա այս տուփը անընդհատ նկարվում է էկրանի վրա, վրա, իրար վրա, իրար վրա, իրար վրա, ամեն վարքյան 60 անգամ ապացուցեմ ձեզ։ Նայեք ստեղ։ Որպեսզի ապացուցեմ, եկեք նենց անենք, որ այս loop-ի իրավիճակը այս loop-ի ընթացքում փոխվի։ Այդ ժամանակ դուք կտեսնեք տարբերությունը, հա, պիքսելների։ Եկեք ինչ անենք, եկեք սենց անենք։ Եկեք այս data-ի x-ը մի հատով փոխենք։ Data-ի x-ը թող x-ը թող լինի data.x + 1, որը կարող ենք անենք, ասենք +1, չէ՞, +1 Նայեք ինչ է ստացվում։ Կանչում ենք այս loop-ը, չէ՞։ Ասում ենք, okay, browser ջան, հաջորդ անգամ, երբ որ պետքա նկարես, մի հատ այս ֆունկցիան կանչի։ Այս ֆունկցիան, երբ որ մենք ինքը ուրեմն գալիս ենք ստեղ, x-ը մի հատ առաջ ենք տալիս եւ կանչում ենք draw։ Okay։ Հետո ինքը, քանի որ ավարտվում է այս ֆունկցիան աշխատելը, browser-ը գնում նկարում է։ Հետո հաջորդ անգամ request animation frame-ը երբ որ պատրաստվում է, հեսա պետք է էլի պիքսելները փոխի, նույնից կանչում է մեր ֆունկցիային։ Մեր ֆունկցիան x-ը միատել է առաջ տալիս ու canvas-ը փոխում է։ Էլի հիմա browser-ը գնում է նկարում է։ Հետո հաջորդ անգամ նկարելուց առաջ էլի մեզ է կանչում։ X-ը միատ առաջ է գնում, canvas-ը նորից նկարում ենք, նորից ինքը շարունակում է ու նկարում է։ Նայեք ինչ է կատարվում։ Ուի! Հիմա երևի հարցած է ծապում։ Ինչու է տուփը աճում։ Ինչու ինքը չի շարժվում։ Բացատրեմ։ Հիշեք, որ մենք ար canvas-ը դա ոնց որ պատկերացրեք որպես կտավ, okay։ Կտավի վրա եթե դուք նկարեք մի հատ տուփ, չէ՞։ Հետո մի քիչ հետո մոտիկանաք եւ նկարեք եւս մի հատ տուփ, բայց մի քիչ աճ։ Հին տուփը չեք ճնջել, դեռ ընդեղ է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք նկարում ենք տուփ, որի վրա մի քիչ շեղված մենք նկարում ենք մի հատ էլ տուփ, որի վրա մի քիչ շեղված նկարում ենք մի հատ էլ տուփ, իսկ եթե այդ տուփերը ամբողջովին կարմիր են, խնդրեմ, սենց մի բան է ստացվում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք որպեսի տեսնենք մի հատ տուփ շարժվելուց, միջև նորից նկարելը պետքա հին տուփը ջնջենք, չէ՞։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն ստեղ մեր draw ֆունկցիայից միջև նկարելը այս նոր տուփը եկեք ջնջենք Կամ մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է ոչ թե fill rect, այլ clear rect։ Clear նշանակում է ոնց որ մաքրի, clear, clear rect։ Ինքը էլի տենց ոնց որ ուղանկյուն է նկարում, բայց պատկերացեք տենց ռետինով, հա, ինքը ուղղակի ջնջում է ամեն ինչ, ինչ որ այդ այդ XY-ի լայնություն եւ բարձրությունի մեջ է։ Այսինքն ինչ ստեղ կարող ենք անել։ Կարող ենք ասենք context.clear rect Եվ գիտեք ինչ, եկեք ամբողջ գրատախտակը, ամբողջ կտավը, ամբողջ canvas-ը ծերից ծեր ջնջենք։ Ուղղակի։ Ինչու՞ չէ։ Դե ամբողջ կտավը սկսում է 00-ից, չէ՞, եւ գնում է միջև իր լայնությունը։ Ինչպես կարելի է գտնել կտավի լայնությունը։ Կտավ canvas լայնություն width canvas.width։ Հմ canvas.height։ Okay։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչա կատարվում։ Ահա, հիմա մի հատուպ շարժվում է։ Ինչու՞, որովհետև ամեն նկարելուց առաջ browser-ը կանչում է մեզ, մենք x-ը մի հատ առաջ ենք տալիս, հետո canvas-ի վրա հինը ջնջում ենք նոր այդ տուփը, այդ գցում ենք այդ canvas-ի վրա, նկարում ենք այդ canvas-ի վրա, նոր browser-ը այդ canvas-ի իրավիճակը վերածում է pixel-ների էկրանի վրա։ Եվ ահա մեր տուփը մի հի շարժվում է։ Նորից երբ որ երբ որ browser-ը պատրաստվում է նկարել, կանչում է մեզ, Մենք մեր x-ը մի քիչ առաջ ենք տալիս, canvas-ը, հին canvas-ը ինչ որ կար, սաղ ջնջում ենք, նոր այդ տուփի տեղը նկարում ենք այդ տուփին, եւ երբ որ մենք ուրեմն ավարտում ենք canvas-ը, դա ուրեմն canvas-ը այսերով browser-ը այդ ամեն ինչը նկարում է էկրանի վրա։ Եվ ահա այդ ցիկլը անդադ մեր կոդը կանչել է եւ էկրանի վրա նկարելով, մեր կոդը կանչել է էկրանի վրա նկարելով, այդ ցիկլով ահա խնդրեմ մեր տուփը այսպես շարժվում է։ Հիմա Եկեք սենց անենք, եկեք այս կոդը դնենք մի հատ ուրիշ մի հատ ֆունկցիայի մեջ, որը թող թող կոչվի update, հա, թարմացնել, այսպես ասած։ Ինչու՞, որովհետև ստեղ մենք աշխատում ենք ինֆորմացիան փոխելով, չէ՞։ Դենց որ եկեք ինֆորմացիան փոխենք միտեղ ու նկարենք ուրիշ տեղ։ Դենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ function update Եվ ընդհանրապես վերցնենք այս նույն կոդը, եւ դնեք այս update-ի մեջ։ Պուպ։ Եվ ստեղից ուրեմն կանչեք update։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Հիմա ամեն ցիկլի ժամանակ միջև նկարելը էկրանի վրա, browser-ը կանչում է այս loop-ը։ Այս loop-ում մենք ստեղծում ենք հաջորդ խնդրանքը browser-ին, որ okay, բայց հաջորդ անգամ էլ որ նկարես, էլի ինձ մի հատ կանչի, դա անում ենք այստեղ Հետո կանչում ենք update, թարմացնել, այսպես ասած, որպեսի ինֆորմացիան թարմացնենք հիմիկվա իրավիճակից ելնելով եւ drawing կանչում, որպեսի canvas-ին վրա նկարենք, մեր կտավի վրա նկարենք եւ երբ որ մենք ավարտում ենք browser-ը այդ կտավը կարդալով, այդ ինֆորմացիան վերածում է pixel-ներին եւ գցում է էկրանի վրա։ Okay, հիմա ինչ կարելի է անել։ Հիմա այստեղ update-ի մեջ կարելի է մի քիչ լոգիկա գրել։ Երևի նկատեցիք, որ տուպը, երբ որ տուպը, երբ որ մենք սենց ուղարկեցինք, ինքը սենց գնաց ու էկրանից դուրս եկավ ու տենց շարնակեց գնալ։ շան, Եկեք նենց անենք, որ այս ստուփը երբ որ գնա հասնի այս սահմանին, հետո ոնց որ խփի հետ գա։ Okay։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Դե նայեք, ուրեմն կարելի է ստեղ ստուգել if, եթե data.x-ը, ուրեմն ավելի շատ է, ավելի մեծ է, քան canvas-ի լայնությունը, .width, ապա այս ժամանակ Հա, բայց մի րոպե, մենք միշտ անում ենք պլյուս 1, չէ՞։ Եկեք այդ 1-ի տեղը ստեղծենք մի հատ փոփոխական x delta, որը թող լինի 1։ Մենք անընդհատ կգումարենք x delta, բայց նայեք ստեղ։ Երբ որ ուրեմն այս x-ը քանի 1 են գումարում, ինքը գնում է դեպի աճ, չէ՞։ Ինքը գնում է, գնում է, գնում է, գնում է, գնում է։ Երբ որ կորում է, մենք ո՞նց անենք, որպեսզի ինքը հետ գա։ Մենք պետք է գումարենք -1, որպեսզի ինքը հետ գա, չէ՞։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս x delta-ն, երբ որ ինքը կտավի լայնությունից դուրս է գալիս, կարող ենք շուր տանք եւ x delta-ն delta դարձնենք -1։ Okay, դե եկեք այս ստուգենք հիմա։ Run։ Ահա։ Ուրեմն գնում է, գնում է, գնում է, մի քիչ դանդաղ գնում, որտեղ մի պիքսելով է գնում։ Հիմա, ա, հետարքի է, դուրս եկավ, բայց հետ եկավ չէ, դուրս եկավ, բայց հետ եկավ։ Իսկ ինչու դուրս եկավ, որտեվ ստեղ մենք x-ն ենք իրա ստուգում, իրա իրա ցախ կողմն ենք ստուգում։ Որպեսի ստուգենք իր ամբողջ լայնությունը, մենք պետք է անենք, եթե data x plus data.lineություն with, եթե դա է ավելի մեծ, նոր, հիմա նայեք, եկեք հիմա ստուգենք, run ենք անում, այ հիմա հենց իրա եզրը, դիպչի պտի որ հետ գա, սա տեսնենք, կպավ եւ հետ եկավ։ Տեսակ։ Բայց հիմա ինչն է խնդիրը, որ հիմա որ սենց հետ կա, սենց շարնակելով կգնա ու մյուս կողմից դուրս կգա։ Խնդրեմ, դուրս եկավ ու տեն շարնակեց գնաց գնաց գնաց։ Ինչպես դա կարելի է փոխել։ Դե կարելի է մի հատ էլ else if։ Եթե ուրեմն data date x-ը ավելի փոքր է, քան 0, իսկ այդ սահմանը 0 է, չէ՞, մեր աճ մեր ցախ կողմի սահմանը 0 է։ Հենց որ հենց այդ սահմանից դուրս եկավ տուփը, արդեն գիտենք, որ վсё, արդեն գնում ենք սխալ կողմ, պետքա շուր տանք։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք անենք x delta թող լինի 1։ Եվ գիտեք ինչ, որպեսի մի քիչ արագ շարժվի, ոչ թե 1, թե այլ թող 10-ով շարժվի, էլի, 10-ով, 10-ով եւ 10-ով։ Գեք մի քիչ արագ թող շարժվի։ Ուի, հիմա գնում գալիս է շատ արագ։ Երևի նկատեցիք, որ ես եթե ուզում եի արագությունը փոխել, ես պետք է փոխեի եւ ստեղ Եվ ստեղ, եւ ստեղ։ Եկեք ավելի խելացի բան անենք։ Արագությունը թող ընդամենը սա որոշի եւ ստեղ ընդամենը ասենք x delta անգամ անգամ հավասար -1։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ իսկ ստեղ էլ իրականում կարող ենք անենք անգամ հավասար -1։ Ինչու՞, որտեղ մինուս անգամ մինուս եղավ եղմա պլյուս, մինուս անգամ պլյուս լինում է մինուս, չէ՞ խնդրեմ, հիմա եթե աշխատացնենք, գնում գալիս է։ Ավելին ասեմ, այս լոգիկան ամբողջ ամբողջությամբ մենք կարող ենք անենք or-ով, or, քանի որ այս լոգիկան եւ այս լոգիկան նույնն է, այս կարող ենք վերցնենք եւ դնենք ստեղ, այս ամեն ինչը հանենք եւ կստանանք նույն արդյունքը։ Նայեք։ Տեսա՞ք, գնում գալիս եմ։ Հիմա մենք բացի x-ից նաև նման մի բան կարող ենք անենք y-ով, չէ՞։ Նույն լոգիկան է, ուղղակի այս անգամ ոչ թե կողքի սահմաններն ենք ստուգում, այլ վերևի եւ ներքևի, բայց լոգիկան իրականում նույնն է։ Եկեք փորձենք, եկեք մի հատ էլ ստեղծենք let y delta թող լինի այդ է թող լինի 10, ինչու՞ չէ։ Այս ամբողջ լոգիկան մնում է գրեթե նույնը, ուղղակի y-ներով ենք աշխատում եւ բարձրությունով height height եւ y։ Եվ ստեղ անում ենք y delta։ Եվ ստեղ ուրեմն data.y plus հավասար է y delta։ Ահա, հիմա եթե աշխատացնենք, ուի։ Լավ է սա, չեմ։ Հիմա եթե ուզում ենք արագությունը մի քիչ իջացնենք, եկեք գիտեք ինչ անենք, x-ի արագությունը քչացնենք, բայց ոչ թե y-ի։ Եկեք x-ի արագությունը մի քիչ ավելի քչացնենք, ասենք դարձնենք 5։ Wow, Հիմա y-ը ավելի շուտ է փոխվում, քան թե x-ը։ Կարող ենք երկուսն էլ բավականին տենց դանդաղացնենք, երկուսն դնենք 2, ինչու՞ չէ։ Հիմա մի քիչ ավելի տենց քնացնողը, okay։ Տենց կարելի է փոխել արագությունը։ Հիմա այլի արդեն պատկերացնել, ասենք խաղի ժամանակ ինչպես կարելի է, հա, սենց բաներ օգտագործել, հա։ Պատկերացրեք, ասենք ինչ որ մեքենային քշում ու ինչ որ արագանում կամ դանդաղանում կամ Ես իմ որոշ ամեններ, օրինակ եթե փամփուշտ է կրակում, արագա գնում, բայց մնացածը ավելի դանդաղ են շարժվում։ Հա, այս ամեն ինչը կարելի է ղեկավարել, ղեկավարել ներողություն, այսպեսի փոփոխականներով եւ sense բարձ լոգիկայով։ Ամ Այսքանը, այսինքն հույսով եմ այս այս տիպի լոգիկան բարձր, հղումը դեպի այս կոդը ես կդնեմ ուրեմն վիդեոյի տակ, հարցեր ունենաք գրեք։ Շատ շնորհակալություն։ Հրաժեշտ